ale woda jest cieplejsza niż powietrze, to jest zajebiście. Komfort, to chyba szkoda mi was. Oj, to jest to, czego potrzebowałem od samego rana. O, o. A, ponagrywam was. Zajmę się czymś. <laughs> Ja bym dodał, o ja pierdolę. <laughs>